para Καλή κυρία! Μόνο με την προπόνηση. Προπόνηση και Σκληρή προπόνηση, για να κάνω την κάψη. Και θα έχω και μια ταμιμή! Ένα κίνητρο. Καταλάβατε γιατί τόσο καιρό δεν αλλάζω γυμναστήριο, γιατί δεν αλλάζω προπονήτρια. Έχει βρει τα κουμπιά μου, ρε παιδί μου. Είναι καλή γυμνάστρια και ξέρει να βρίσκει τα κουμπιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βιντεάκι που γυρίσαμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ελπίζω να σα αρέσει το αποτέλεσμα. Και μην ξεχνάτε εγγραφή και στο δικό μου κανάλι και εγγραφή στο κανάλι της Δούκης όπως είπαμε το κανάλι στο YouTube. Δούκησα Trainer.